ongi etorri amezlarien gelara. Gela honetan ez dago araurik, ez dago mugarik, dana izan liteke. Amestu albada, gela honetan dago bere lekua. Ez zaitezkik hildu, ezazu pentsa gehiagi, zure kontzientea, aurreiritziak, beldurrak, kanpoan geratu dira. Gela honen barnean, zure ametsak, zure inkontzientea, zure baitan bizi den sormena almena, azken finean, zure umea bizi da. Amestu momentu batez, jolastu, gozatu inolako mugarik gabe, sartu beldur barik eta atera zure irribarrerik sakonena. Lan hori egin apuntatu itzazu zure ideiarik soroenak, zure ametsik sakonenak. Gogoratu, gela honen barnean, dana da posible.